ayo ayo ayo menang tas tas tas tas tas ayo coba <laughs> ayo lanjut main ayo lanjut satu sega ya. jadi gimana sih gak enak aha aku udah Ayo ayo senjata ya. Enggak sih. Eh, ayo main karo aku. gak kalah nih, Jan. Tangan Ngetokno memori rek. Ayo mulai. Ayo, ayo. Ayo.